pelan-pelan ya. Udah ya jalan dulu dah. Oh, ya, ini enak mas kalau lewat. Eh foto ini dari sini yuk sana. Ya. Di bawah. Ya Satu. Eh tuh tuh tuh. Udah ayo. Kita tengok ayo. Nanti di sana aja. Oh iya, Dulu habis di baterainya nih. Bentar, mau duduk di bawah nih, Mak Thank you. everyone. dura.